Yo que era una cosa que cuando yo era chico no me gustaba estar en las reuniones. ¿Por qué? Porque me gustaba meter en monte, porque comía doca, comía, este, sacaba miel y después este, ondeaba unos cuantos pajaritos y bueno, hacía asado en el monte. Y vivía así. Y no, no me importaba nada la, las reuniones que había, no me importaba nada. Pero después un día de mañana me he hecho hombre, entonces yo decía, pero ¿por qué? Este, entonces ya me participaba en las reuniones y de las reuniones mm, recién me han despertado las cabezas. Entonces digo, pero entonces, este es una cosa impresionante para mí, Entonces el trabajo, la salud, educación, ya soy grande, no me puede servir, pero puede servir los hijos, los nietos que vienen. Y que no pase el sufrimiento que a mí me estaba pasando desde que yo era chico. Entonces eso ahora nosotros le dicen, en Wichí le dicen Lewit Ale, le dicen Lewit Ale es el arte. Porque cuando es Lewit Ale, va a hacer lo que quiera, él, va, a trabajar, si es cacique, Luis Dale también valioso porque el tipo imprudente y fuerte, capaz, corejudo, eso Lo que pasa, lo que pasa, Luis cuando pierde su, los artes, quedan vacío, sin nada, sin poder, ya no tiene poder. eran espíritus que vienen por parte de los, de los ancestros. Por ejemplo, va un, abuelo o una abuelita, deja como bendición al hijo o nieto. Entonces, toda esa bendición que viene por parte de esa abuelita o abuelito, dice, hijo, esto van a ser cosas que te va a ayudar vas a tener este poder, vas a tener este otro poder, vas a tener este otro poder, vas a tener este otro poder. Tanto como aquí en la tierra y allá en el espacio. Todos esos espíritus, ellos sabían cómo se llamaba cada espíritu. Y algunos se hace curandero y curaban, curaban picaduras víboras, curaban de todo. Por eso es que no se enferma mucha gente. Pero mm, cuando, cuando, mm, cuando trabajan esa gente, la cultura, digamos, hace un tipo canchón como, como digamos que hoy vamos a hacer un danza hacen limpieza y hacen... Pero cuando ellos cantan de noche, los pacientes entran y, curan ellos. Y hay otro capo que es el curandero. Pero toda la gente se quería, no como ahora, se dividen la gente. Pero trabajaban en la unión, digamos que tienen un platado de comida, entre todos comen. Así era la vida. Entonces, esa época, no, no, está muy lejos ahora. E, estoy hablando del 1971, nacimiento y menos, existía. Pero ¿qué pasó nosotros? Por causantes de la religión, nosotros hemos perdido, porque aquellas personas que traen la Sagrada Escritura, dicen que ellos, esas cosas no nos sirven. Ellos dicen, Ustedes me entregan todas esas cosas que dicen que son poderes de ustedes, y ustedes verán que van a cambiar la vida de ustedes, van a tener otra vida mejor que, ustedes están. Entonces nosotros, al ignorar esas cosas, le entregamos todo eso, le embolsamos todas esas cosas, le entregamos, y ellos lo agarran, y, llevan a la basura y buscan nafta o gasoil, lo echan y lo meten en fuego. Y se volvió polvo. Y ocasiones que en el mismo momento, a, dos horas, tres horas, se mueren las personas porque lo quitaron todo. Y se volvió a la nada se volvió a la nada, no tiene poder, no tiene nada. Eso es lo que pasó a nosotros, indígenas. Ahora, ahora, en este momento, somos civilizados. Está bien que so, somos, estamos civilizados, pero ya no tenemos poder ya no valemos nada. Que antes los huichí mostraban la debilidad. ¿Por qué? Porque tenían poder. Tenía hospital, tenía, tenía, tenía alimento, eh, tenía, como celular, parte de los pájaros. Ellos, los pájaros eran celular nuestro. Porque ellos nos hablan, nos dicen que los lo que va a pasar. Hoy va a cambiar tiempo, o no, mañana pasado va a haber estas cosas.